presented to RJ Bautista for passing 100. So click the description box below and you will see my new YouTube channel or ang tinatawag ko ditong English channel natin. Okay? Tanong, guys, si RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Alam ko una mong sasabihin, Wow, sir, saan ka lang galing? Ang tagal mo hindi nag-upload ng video ah. <laughs> Oo, kasi nga, naging busy ako, okay? Let me explain. Kasi alam nyo naman na nakatira ako dito sa United Kingdom. At saka, eto, sabihin ko sa inyo na lilipat ako ng Amerika. So, yung process, napakahirap. Hindi naman napakahirap, napakatagal, ang dami mo kailangan sikasuin. So, nawalan ako ng time na makapag-upload dito sa YouTube channel natin. Okay? Pasensyahan nyo na. Pero, meron akong good news sa inyo. Okay? Yung good news ko sa inyo, una sa, una sa lahat na magpapasalamat muna ako sa 100 subscriber natin dito sa channel. Maraming, maraming, maraming salamat guys. Kadami dyan, ang gagawin ko, eh, yung good news natin, gagawa ako ng panibagong YouTube channel. Okay? Good news yun. Kasi, una sa lahat, bakit good news? Kasi, magbibigay ako ng content, ng mga free advice pa rin, ng free tips, hindi lang sa fitness, pero ilalagay ko dito yung mga natutunan ko in the past din na about sa business at saka sa side hustle o yung kung paano kumita ng pera. Okay? Yung content na yon o yung bagong YouTube channel natin na yon ilalagay ko yung link dito sa baba. Okay? i-click nyo yung description box. So, click the description box below and you will see my new YouTube channel or ang tinatawag ko dito, English channel natin. Okay? Tanong, Sir, bakit English channel? Kasi ganito yan. Kaya gagawin ko tong English channel. Marami tayong mga subscriber na Filipino pero lumaki sa iba't ibang bansa katulad ng Amerika, dito sa United Kingdom, sa Australia, kung saan saan pa, okay? Marami akong nakikitang mga comments na nag-request na kung pwedeng gumawa ako ng video na English yung content or English yung language. So, nakita nyo yung past video ko dito, tinatry kong lagyan ng caption, yung caption, yung ano, translation dun sa baba, di ba? hindi siya nagme-make sense, hindi siya nagtutugma. So, na-try ko yun, ang hirap gawin. So, sabi ko, kaysa gawin ko pa yun lahat, lahat ng mga video, gagawa na ako ng panibagong YouTube channel. Hindi naman panibago, pero sasabihin ko lang English channel. Content ko, iko continue natin yung content natin sa fitness, yun nga sinabi ko kanina, about sa business, at saka sa mga side hustle din. Additional tips at saka additional information para lang sa inyo. Okay? Ayun yung good news natin. Para lang, alam ko naman tayong mga Pilipino na matalino tayo eh. Alam nyo kung bakit? Kasi nakakaindi tayo ng English. So, yung mga English subscriber natin, English friends natin, hindi sila nakakaintindi ng Filipino or ng Tagalog. So, tayo na lang mag-a-adjust para sa kanila. Di ba? So, mas madali yon kaysa ako paggagawa ng mga translation or ng mga subtitle dun sa baba nitong video na i-translate ko pa. Napakahirap. So ako na lang, tayo na lang mag-a-adjust. Magagawa ako ng video na English, yun nga, sa fitness, sa business, at saka sa mga pera, kung paano kumita ng pera, kung paano lumago yung YouTube channel natin within one year. Lalagay ko rin doon. Magbibigay ako ng tips, advice sa mga nagbablog dyan. Okay? Sa mga nagbablog ng mga Pilipino, ng mga fitness. Etong video na to, lalagay ko rin dito yung itong video na to. Ito <laughs> dito sa YouTube natin, YouTube channel natin na bago. Ilalagay ko doon yung kung paano. Okay? So, itong video to, papakita ko rin sa inyo. <laughs> Ha, ito. Woo! Ito yung wow, galing sa YouTube. Una sa lahat, maraming maraming salamat sa mga subscriber. Ulitin ko sa YouTube. At saka, itong plaque natin. Itong award. Yes! Yes! Yes! <laughs> Ayan. Okay? Nakita nyo itong clock. Galing sa YouTube. Basahin muna natin. Do you remember your first subscriber? Hindi ko na matandaan eh. Siguro yung sarili ko, nag-subscribe ako dun eh. so, <laughs> yung pangalawang question, your 100 subscriber. Hmm, hindi ko rin alam. Maybe sa mga nanonood dito, isa ka na dito yun. Or yung 1,000 subscriber. Sana naalala ko. Pero sa lahat ng mga subscriber, Maraming maraming maraming maraming salamat lang. Mga sir, ma'am, at saka dito rin, gusto ko lang rin pasalamatan kung Pilipino ka, Rick, bakit? Kasi ito, nagbigay siya ng card. Congratulations on your YouTube subscriber milestone. Okay? We are honored to take part in recognizing your achievement and we want experience to be exceptional. This award was inspected and packed with great care by Rick. So, Rick, Maraming maraming maraming salamat or thank you very much. Kung Pilipino ka, saludo ako sa iyo, sir. So, ito yung plaque natin or yung award natin galing sa YouTube. Presented to RJ Bautista for passing 100 subscriber from YouTube. Kita nyo guys? Yan. So sa lahat ng subscriber natin, thank you Maraming, maraming, maraming salamat. Hindi na ako makapagsabi ng maraming salamat. Paulit-ulit na lang eh. Ang ibigay ko lang sa inyo na tips, saka advice, or kukontinue ko yung ginagawa natin dito para makatulong ako sa inyo kung paano maging healthy, hindi lang healthy, tulong ako kayo paano pumayat, paano mag-gain ng muscle, kung ano yung lifestyle ko, okay? At saka i-add ko na rin dito kung paano, kung paano ko nagawa or paano ko na-achieve tong 100 subscribers sa YouTube ng over a year. Okay? 15 months to be exact. Okay? So, ulitin ko na lang yung bagong YouTube channel natin nandito sa baba. Make sure na i-check out nyo yung description. Doon ko ilalagay. Wala pa tayong video doon. Hindi ko pa nalalagyan na kahit anong video or content. Pero maglalagay ako doon as soon as possible. Okay? At the moment, meron lang akong process na kailangan kong tapusin para lilipat ako mula dito sa United Kingdom papunta Amerika. Once na nakalipat na ako sa Amerika, permanent, narinig niya guys, for good, lilipat na ako sa Amerika. Kung gusto niyo malaman, sa Orlando, Florida. Okay? Doon ako mag-i-stay for good. So, doon ko i-continue yung bagong content natin or bagong YouTube channel natin. At saka, subscribe din kayo doon. Kung gusto nyo kung continue itong journey natin, itong journey nyo, journey natin lahat. Okay? So, ito na yung video natin. Hindi na ayoko na magpahaba-haba. Wala lang intro-intro eh. Ang dami pang etc. Et eh, alam ko marami nag-advise dyan. Marami nagsasabi na, Sir, ang haba ng intro mo. So, ito na. Wala lang intro. So, straight to the point. Maraming maraming salamat ulit guys. Until next time, kita-kita kita-kits tayo doon sa bago kong YouTube channel. Hindi sa bago, pero doon sa English YouTube channel natin. Maraming salamat ulit sa lahat ng mga supporters, sa lahat ng mga haters. Yung sa mga haters dyan, sa mga galit. Dahil sa inyo, naku nakuha ko rin to eh. Kasi minsan yung mga haters, sinasabi nila, ba't ginagawa yan, mali yan, ganun, ganun. Daming, daming negative. Because, dahil doon, you know, you know. <laughs> Nagka-practice lang ako. Ano? Dahil doon, na nagbibigay ng motivation sa akin na ipuprove ko sa kanila na mali yung sinasabi nila. Pero, nasa sa inyo na lang yan. So, maraming, maraming salamat ulit. Kita kayo tayo sa bagong YouTube channel natin. I'm out.